Ｍ から始まる宮崎 ｉｎ 韓国スペシャルいやいや何はいこれ何なんか聞いたことあるんだけど以前まで F から始まる藤原 in 韓国スペシャルみたいなやった僕の名前がついたみたいな感じになってたけどさらっと、もうみゃおちゃんのものになるんだねはいでしかも韓国行ってきたのはい <laughs> 行ってきた 行きたいって言ったら連れてってくれましたえそんな感じなのこれ一向に縮まらないで格差そんな感じいやでもえもちろん「上がる TV」のスタッフさんと行ったんでしょロケはねあはいそうですよオリディも行ったってことでしょはい大変だったでしょうめっちゃ楽しかったですえめっちゃ楽しかったですよね超楽しかった いやいやいやいやいや僕のね韓国の V とかも見て分かるように、もう汗かいて走り回ってねえ、い、や大変そうだなめちゃめちゃエアコンガンガンのとこでアイスティー飲んでレクしましたあの車両さんがいは車両さんついてたの、はい、いわゆるあの移動する上でもうあのワゴンみたいなもので一度、うん ね、えー、移動できるといういわゆるロケバスですねはいロケバスが韓国にあったんですかロケの時ありましたよ僕たちタクシーですよ <laughs> タクシー移動だよロケの3分の1時間何してたかタクシー待ちだよタクシー待ちあタクシーは待ってえ、ま、待って乗ったんですか待つよでしかもスタッフさんが えーと、僕含めて5人とかだから1台で行けないのよだから1台乗れてもまた1台来るまで待たないといけないみたいなそういうの一切なかったはいもう呼んだらすぐワゴンでさあもう各さありありのロケ VTR になるということですね、はい、何してきたんですか今回はですね、うん、私観光ロケに行きまして人気音楽番組「ショーチャンピオン」の舞台裏に潜入しまして出演者のアーティストさんたちを取材してきました すごいえあの生放送の歌番組ですよねもう誰もが知る「翔ちゃん」ですよはい小チャンチャンピオンについてなんですけど2012年から MBC ミュージックで放送し韓国だけではなく世界各国で放送されていまして韓国で一番早いチャート番組として人気だそうです韓国韓国の音楽番組ですけどもちろん日本のねファンの方も絶対知ってますし、 超有名ですよねそこに潜入できてんのすごいんだけどちょっと見ましょうよ見たいですはい、はい、お願いしますはいというわけでじゃあ藤原さん一人笑い起こる VTR 振りお願いします僕の V じゃないしどうぞ もうこれ始まって始まってますえさん私のこと知ってますか日本初のイルら始まる僕に気づいてくれたってことほらほらりましたあお前かみたいな聞こえるのは BGM だけえ大変なのよ韓国ロケっていうのは。 <laughs> え何何もちろんそういうことしたんでしょうはいということで皆さんついにやってきました MBC ドリームセンターですはいというわけで改めて今日はここで何をしますか、今日はですねやっぱりこれを「上がる TV 韓流ラボ」をご覧の皆さんのためにたくさんのアーティストにインタビューしていきたいと思います え、はい、本当に行ったのはい行きましたしかも放送局のいわゆる楽屋まですごいね指定するアーティストの楽屋にお邪魔してインタビューアーティストから視聴者プレゼントをゲット、はい、すごい現場ピリついてることもあるかもしれないですけどそうですねやっぱり朝も早くて眠い中 ギチギチに詰められたリハスケをこなし本番を迎えているので全然なんかオープニングがピリついてないじゃんピリピリしてる何なのこの平和なオープニングかもしれませんピリピリしてましたよねこれいいよ全然でしょこれ最最最上級ピリピリです今一応これ持ってきてるんですけど今日もはい、うん、お嬉しい使います いらないですよ。おいいおいおいおいおい。何なんか汚れ物持つみたいな。じゃあ早速行ってみましょうか。はいよし。最近頑張ります。すごい。こからが大変だからね。こういう操作性っていうのは。うん。はい、潜入開始です。さあということでちょっとスタジオの方に 潜入したいと思います。なんか音が聞こえます、そうですよね。もう絶賛リハーサル中みたいなんですけど、緊張しますね。あ、もうその向こうが舞台？さあ、そうです。ごいすごい。緊張感ありますね。え、お客さんも入ってるんだ。 近いじゃないですかめっちゃ近いですよなかなかこの位置で見られないですからねスタッフさんとか関係者2回あっさりなんだよあっさりなんだよ行ってみましょう、はい、まあまあリハは見られたとしてもいけると思います、うん、ここからね本番前振りついてるからこれはね げえウェルカム何これタイ돌 고기 그 있잖아요. 그 어떤 고기예요? 어? 네네. 한국어래. 그 아, 남발마스터. 아, 이건 타곡은요 어, 프라이드의 나이라는 곡이고요. 굉장히 음, 잔잔한 기타 베이스로 된 어, 밤에 듣기 좋은 그런 곡입니다. 저말 봤는데 너무 감동했어요. 예. 그 눈물이랑 아, 그 뭔가, 네, 저거 예, 예, 아 진짜? 네. 어 감사합니다. 예예 아, 예. 음. 일본에서 하고 싶은 거 있어요? 아, 스코시 되면 니폰이야 포크 게임을 좋아하니까 팬분들이 일본 가면 꼭그 게임장 오. 완전 게임장? 하이 하이 하이. 그게 엄청 잘 됐다고 해서 네. 한번 가보고 싶어요. 중국 사람이잖아요. 네. 근데 엄청 한국어 잘하시네요. <laughs> 어떻게 공부했어요? 그러면 좀뭐 좋으세요? 아, 어. 전, 는 얘기랑 같은 건데 게임 하면서 어, <laughs> 온라인 게임. 소원한다. 아, 온라인 게임 아. 하면서 소통? 소통. いわゆるチャット機能とかね使いながら電話すごいですよねそっかオンラインって会話しながらやり取りできるのか準備をしたものがありますそれはこちらです뭐야이게이거는그무서운게임이다ちっちゃえなんかなんかちっちゃくなってないえこれすごいなんか大きいのあったじゃん そういやいやいや骨をこう入れてくれああちょっと指これよオッケーオッケー完全面倒くさかったでしょ持ち物やばいやばね何これいやこれやにゃおちゃんもね本当同じ思いよねうおやっぱゲストを引き立てるというのが、はい、やっぱ目的だから、ねうん、えどうしよううわ 人のこと言えないじゃんみゃおちゃんだってこれは怒られるよプロデューサーさんに何ですか <laughs> えちょっと待ってめっちゃ嫌だ本当に私が言うと思ってなかったから超嫌なんですけどマジかくれよ 괜찮아요쿨하게다시네감사합니다 <laughs> 예사시네제때문와다시같이맞네これやっぱヨンちゃんの驚いてるリアクションっていうのがっ見たいから。な怖いんですよこれ。えやばいこれ。えもうやだ。イムイムイムイム。 これはおかしいでしょしょうがないですよゲームゃいや本当よ人のことも言えないからねいや本当にさやだあでこやっぱ笑顔爆笑してるよ徳さんこれは2回負けたんでじゃあお見せしますねいきますやだ321はいランランランランラン いやいやもっとなんか一発芸とかなんかそういうえいやもう本当に恥ずかしいんですけどできればヨングクさんの営業度ご用事せよ <laughs> お願いしますいやもう今のだってもう十分営業あ上ちゃこちょる営業しちょよおふくろ 갔어 사인도 사인, 아, 그래. 괜찮아요? 네. 감사합니다. 네, 네 뭐, 그, 음. 한규라고 시청자 여러분 안녕하세요 영국입니다 어, 저희 새로운 앨범 프라이데이 날 많이 많이 사랑해주시고요 어, 나중에 기회가 되면 또 일본 활동도 열심히 할 테니까요. 네, 지켜주세요 감사합니다. 감사합니다. 오마이가을の皆さん大人気ですね 見ましたこれですボチえーとねーすごくかっこいいですねリポートみたいにちょんこ度で挨拶されてるよさすが歌すごく上手じゃないですかはいまし僕なんて素りだもんね僕が追いかけるみたいな やっぱ違うないやめっちゃ嬉しかったです本当にロケがやりやすかったですじゃないんだよお疲れ様ですありがとうございますさあ続いてはオーマイガールの皆様にインタビューしていきたいと思いますおーすごい私もすごく楽しいです 失礼しますウェルカムはい、今回の曲どんな曲ですか、はい今回の「花火」という曲は夜空に私たちの思い出が花火みたいにパンパン しているという内容を込めている曲なんです私たちの思い出について曲だからみゆなさんが聴くきに自分の思い出が何があるかなと思って聴いたらいいと思います日本語うまえもう勉強されてますかはいみんな頑張ってまはい、なるほどえなんか最近覚えた日本語とかってありますか、あります あ私は、うん、明るい顔おお、はい、明るい顔明るい顔ね、はい、振りですよなるほど明るい顔ちょっとカメラに向かって明るい顔泳じせよ、はい、しゃせーの、えー マジ激カワっすねいやもういろんな表情取れてるじゃないですかはいあそうですそうですえ主私一緒にやってる相方みたいな方があの藤原智樹さんという方なんですけど、はい、知ってますか藤原智樹さん知ってますかおいおいおい名前はよく知らないけど顔を見たらわかると思うんうん、いやいやいやいやあれ 真横で一緒にお仕事をほら見てよ真横で一緒になんか今より太ってますねそこはいいよそこはいいじゃあもう写真写真写真ありますかだから分かんなかったありますよあお願い写真見せたらねおお はいはい、一緒にしました。はい、藤原っていうより F が強いから F の人ってねなんか印象とかありますか印象先輩印象はなんかすごくなんか面白い感じで優しさもあるしなんか私たちのバナナが食べれないサルダンスを一緒に踊ってくださったのが思い出に残ってます もうちょっと意外な答えだったからいやいやいや嬉しいけどねプレゼントをお願いできたらいいなと思うんですけどこの T シャツにサインいいですおありがとうございます

日本語がすごくお上手でうんとにかく赤い紙にすべば売れるっていうねすごい助言をいただいたさあというわけで、えー、以前韓流ラボにも出演していただいたソリさんインタビューしていきたいと思いますがずっと会いたかったんですよもうハンラボファミリーですよねはいもう準レギュラーと言っても過言ではないです準レギュラー んまりいや本当に増えちゃうから奈緒ちゃんが言ったら本当にこうやって実現しちゃうんだからいやーわ近い近い近いうわすごいまた衣装がいいんですかもう2回会うって感じなんですけど実際に会うのは初めてでおわ嬉しい先輩よろしくお願いします、よろしくお願いします これはもうね一応さあということでソルさんは今活動中ですけど、はい、どんな曲で活動してますかはいあのあこれ <laughs> はい私は今韓国で初めてソロとしてデビューして「タッチっていう曲で活動しています「タッチは明るくてセクシーな曲ですたくさん聴いてください やそっちかいあのソリさんがそっちかい前にあの羽生ラボのインタビューであの根岸に行きたいとそうおっしゃってたじゃないですか、うん、牛タン屋さん、ね、大好きです私も根岸大好きです本当ですかその時リアクションが根岸えいや本当に本当に本当ですえじゃあぜひ次来た時に一緒に行きます、はい、あ本当ですかはいはい先に約束あのはい先に行きたいですはい 約束え何さらっと絶対行きましょう。一緒に行きましょう。いいいですね。はい。の友達みたいな言い方してるけど。いろんな友達ができました。いや本当に嬉しいです。嬉しいです。ええそうそう歴ロケ行きましょう。僕映んなくてもいいから連れてってくるちょっとここでソビさんに挑戦していただきたいものがありまして。またですか。それはですね。こちらです。 番犬ガオガオおちゃん頼むぜおちゃんいやもうもうここはね学んだんで、うん、本当だよでまあこれ負けたらですね、はい、ちょっと罰ゲームにしようかなと思ってて、はい、モノマネ モノマネ無理です <laughs> 無理ですだからもうこれはもうモノマネやっぱあの営業とか可愛いのは無理です大丈夫ですあそれも無理ですかじゃああのモノマネモノマネどっちからいきますか私からいきます本当ですかはいじゃあどうぞ頑張りますはい本当怖いだなガオガオ、はい、真ん中ほい 結構迷いなく総理さん行かれますねお願いしますよもう2度の失敗は許されないですからねえちょっと待ってあのいや絶対なんかね <laughs> <laughs> あれリアクションデジャビューかな あれちょっと待ってえマジやばいっすよこれマジやばいっすよこれスタッフがもう仕掛けてるとしか思えないでしょう。いやいやでもやばいっすねだ絶対なんかやってますよね絶対なんかやってますよねこれなんでこうなっちゃうんだろうねみおちゃんえー、じゃあおもろいですねこれ モノマネちょっと今の練習っていう手をしてくださいこういうゲームでしたハニュラブいつもこういう形で、違う違うこんな感じです、ね、いいですかはいいいですか、い、やらずにもう一度じゃあ3番はいちょっと切りますね何優しすぎるじゃんソリさんっしゃめっちゃ嬉しいこれえ 結構迷わないよ本当に決断力がすごい頑張ってくださいこれから一切一切差をつけないでくださいいやもうマジですいませんマジですいません これもうやめようなんかもう負けるし私もうモノマネ考えといたんであちょっとやりたいえ本当ですかじゃあ一緒にやりませんかはいじゃあじゃあ一緒にもうやりますか助けてあげま本当ですかはいもうモノマネ用意してくれてたみたいでやってくれるらしいじゃあ私負けたんで私からモノマネしますね、い、いきますいやソリさんいいよやらなくてもいやこのバカチンが クオリティ高いよねちょっとクオリティ高いよね <laughs> じゃあソイさんのものまねまで321ラーメンつけ麺僕イケメンラブ牛乳古いですごめんなさいいろいろ入って今いろいろ2つのねあれがコラボしたけれどもお願いがあってはいさらにサイン色紙にサインをおおいいですかはい私が逆にもらいたいいやいやいや ラッポーかわいいなりますおーじゃん감사ありがとうございますありがとうございますもう一切これから格差を差をつけないでくださいもう同じ同じよええじゃないですよいやてかでもあれはダメでしょう 僕はまだ日が空いてるからねあんな1日に何度も負けるなんて経験したことがないからいやでも私も思いもしなかったんですよあんなに負けるとはいやすごいよねいろんな意味ですごいよ、うん、逆にすごくないですかうん僕たちがね僕たちがすごいと思うよと同じぐらい弱いいや本当に弱すぎて、うん、コメントまであんなに同じだと思わなかったもんね 本当にもうやだ一緒だ一緒ですね <laughs> え何一緒なのが嫌だってどういうことですか <laughs> いやでもちょっと今回の、うん、やおちゃんの韓国ロケすごいじゃないですかいや本当に超豪華でしただっていわゆる音楽番組ですよ、はい、に潜入してるわけですから、はい、またさっさっさとまた行けましたねいや本当になんか皆さんすごい優しかったですし、うん、ウェルカム具合がやっぱすごいよね、はい、仕込みバッチリは 仕込みばっちりで時間になったら楽屋に行くっていやいやちょっと待ってよもうねこうもう差つけないで何なの僕たちだってそういう「あ来ましたか」みたいなさそういう雰囲気でやりたいんですよ、はい、あんなドラマ現場で「えこいつ誰だ?」みたいなさ <laughs> ああいう表情で僕たち見られたくないの全然違うじゃんいろんな人がさ「もうあ来たんですか」みたいなさおならしてた人だもうやめてもうねすごいのよもうあの本当にパ <laughs> ングヒョンみたいな おなら兄さんみたいなあだ名がもうついてしまってるからなんだとなんか勝手になんか公式の、ね、ハッシュタグにパングヒョンみたいな韓国スタッフさんがハッシュタグでつけてるみたいなでもまあ分かったでしょちゃんと準備をすればこれだけ素晴らしい VTR が仕上がるとね、はい、だからすごいやりやすかったでしょ、はいね、緊張もせずに、はいね、緊張するから おならする羽目になるんですよこっちはねやりたくもないのに。 本当に別問題じゃない別問題じゃないですよでも豪華なアーティストの方々から、はい、ねゲームに負けたにもかかわらず本当皆さん心優しい方で、うん、だから売れてるんだなって感じですよねそういうところにつながってくるねつながってくると思います、はい、はい、というわけで、うん、VTR まだまだ続きますこの後も人気アーティストの方々にお話を聞きに行きましたのでその模様をご覧くださいどうぞまた行ったの だまだはいこれですウンさんはいということでもう本番15分前なんですけれどもなんとナムジョンさんがソロになって活動中ということでインタビューを受けてくださいましたいやちょっと緊張感あると思うんですけれど早速いやはい聞こえましたか皆さん声出ししてたんですよ今行って行ってみましょう 失礼します 네. 안녕하세요. 아, 안녕하세요. 예. 스마트 에코 에코. 아, 도저 아, 도저. 네. 안녕하세요. 반갑습니다. 네, AKB48 고이나 아, 미연 씨. 네. 반갑습니다. 아, 예, 반갑습니다. 네. 이제 몸번인데 인터뷰 예. 받아주셔서 감사합니다. 예, 예 아, 닙니다 네, 예. 감사합니다. 예. 타이틀곡이 있잖아요. 타이틀곡이요? 네. 네. 어떤 곡이에요? 어, 이게 일본 방송에 나가는 건가요? 네. 네. 아, 그렇구나. 어, 이이쿠 데스. <laughs> 스토레이토. 아, 그 매차 이이쿠 데스. 아. 아, 뭐, 오토코토, 온나토, 음. 어, あいあえてあ話すうん話すささらぎやぎうんあなんか恋の話あ恋の話、恋の話、お曲ですはいはいおもう心が痛いで書かなくてわかるっ아프고て어네뭐그런노래입はい 아카르스 청자 여러분에게 예. 메시지 주세요. 아 한국어로도 다시구나. 어 너만 게 타이틀곡 너만 괜찮다면 이라는 곡으로 제가 어, 컴백을 했는데요. 어, 오랜 연인에 있어서 이별을 하기 전 네, 만남에 있으면서 만나면서 어, 무료함 또는 뭐 권태기 등이 올 수 있잖아요. 그랬을 때 이별하지 못하고 어, 굉장히 마음 아파하는 그런 가사에 아주 슬픈 감성적인 곡입니다. 예. 네. 많이 사랑해주세요. 본방 전에 네. 항상 뭐 하고 있어요? 아, 본방 전에 항상 목을 열심히 푸것 같아요. 음. 아, 예. 노래를 네. 부르죠. 음. 예. やっぱり歌を歌 네, 이렇게 목 풀고 있어요. 와 역시. 아리가또 고자이마스. 뭐 시청자 여러분에게 선물 주시겠나요? 선물이요? 네. 제가요? 네. 아 사인, 사인 주세요. 네. 알겠습니다. 네. 감사합니다. 어? 감사합니다. 너무大好きあの発音がもう韓国の方みたいなね日本語すごい감사합니 다。 あ素晴らしい 너만 괜찮다는 으로 열심히 활동해서 곧 또 일본에 계신 팬 여러분들 찾아뵐 테니까요. 조금만 기다려주세요. 어. 예, 일본에서 봐요. 안녕. 감사합니다. 네, 오늘 아리아도 고마스 までさあ近い近い近いまもなく本番が始まろうとしていますさんもいっぱい観覧の方ですねいやこの臨場感というかちょっと本当に思い出しますよいろいろそうしかも生放送なので本当7時ぴったりに始まりますから かなり緊張してると思いますけれども本番直前ですか始まった始まった始まったえー、ちょっと何ごまかしてんのちょっとなんかごまかした感があるよね今いやもうちょっと発生とかねそれはなでも発生とかね えまだあんのちゃんわざわざカメラ見つけておおすごい日本人メンバーです ドルもタンラボファミリー嬉しいあさんも出ですか緊張してた くインタビューしていきたいと思うんですけどお相手はこちらですヒョミンさんですわあヒョミンさんの方もうヒョミンさんもう本当に k p o p の先駆者といっても過言ではないティアラのメンバーですけれども早速行ってみたいと思います失礼しますにょわせよにょわせよ 混乱中だから音楽 AKB48 宮崎美穂だいや本当にそうですよああ一緒に日本でロケやったなティアラの皆さんと大好きでしたティアラ

망고라는 네, 곡을 가지고 나왔는데요. 어, 과일 망고의 의미와 그리고 또 한 가지 맨고의 의미 두 가지 중의적 의미를 네. 가지고 있는데요. 네, 가사에 좀 집중해서 노래를 감상해 주시면 굉장히 좀 즐겁게 네, 음. 무대도 그리고 노래도 감상하실 수 있습니다. 네. 저도 봤어요. 아, 아 뮤직비디오? 네. 아, 진짜. 네, 감사합니다. 근데, 어, 저도 기죠. 아, 일본에 오면 하고 싶은 거 있어요? 아, 어, 일단은 원래 여행을 가고 싶은데, 11월에 첫 솔로 팬미팅이 있어요. 어. 일본에서. 네, 그래서, 네. 일본 팬분들을 되게 오랜만에 찾아뵐 것 같아서 굉장히 좀 기대, 중, 기대 중입니다. 어. 아, 사인이요? 네. 네. 뭐, 네. 감사합니다. 수고 사인 아니 뭐全員 からもらってるじゃん. 이거だきましたよ皆さん. ありがとうございます。ありがとうございます。 りがとうございますすごい奥にいやみやちゃんお疲れ様でしたありがとうございます